Ξέρεις όταν η μαμά σου θείου. Τι εννοείς. Δεν σου φαίνεται περίεργο που είμαστε μαζί. Πες αυτό που θες να πεις. Ντρέπομαι να το πω. Τι είναι. Μου φαίνεται ώρες ώρες να φοβόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Και γι' αυτό είμαστε μαζί. Γιατί? Γιατί δεν βρίσκουμε ένα στον άλλο αυτό που ψάχνουμε στη ζωή. Ενδιαφέρον. Τι ψάχνεις στη ζωή σου λοιπόν. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά το διστάνομαι. Και εγώ δεν το έχω αυτό που ψάχνεις, ε. Όχι. Τι είναι αυτό. Κι εσύ το ίδιο νιώθεις για μένα. Δεν σε γεμίζω τόσο που να πεις ότι είσαι ευτυχισμένη. Είμαστε μαζί για να βρισκόμαστε μαζί, να κάνουμε σεξ. Αλλά κατά βάθος μέσα μας υπάρχει μια μοναξιά που δεν έχουμε την να τη γεμίσουμε. Δηλαδή νιώθεις μόνος. Ναι. Κατάλαβα τι μου συμβαίνει και βλέπω ότι με αυτά που κάνω στη ζωή μου δεν βοηθάει καθόλου τη μοναξιά μου. Τον εαυτό μου δηλαδή. Και λέω τώρα γιατί το κάνεις αυτό που κάθομαι και βασανίζω τον εαυτό μου. Για ποιο λόγο. Αφού άλλο μου λείπει, γιατί είμαι με τη Μαριάννα. Και βλέπω ότι με βολεύει να είμαι μαζί σου γιατί φοβάμαι να κυνηγήσω και να βρω αυτό που ψάχνω και που μου χρειάζεται πραγματικά. ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό θα μας πεις τελικά. Θέλω να φύγω από τη χώρα. ustawy to prosto All the sun. κουράσω και μετά να τα σκέσω να προσθέσω Τι ναι. έγινε. Δεν σε βλέπω κανένα, μάλλον με κανένα. Όχι. Δηλαδή ναι. Πού το κατάλαβες. Έχεις ένα έφος που τα λέει όλα. Πολύ σκεφτικός, σαν να μην χαίρεσαι που είσαι εδώ. Δηλαδή. Δεν με ρωτάς τίποτα, δεν μου μιλάς. Όλο σκέψη είσαι. Σε αδιέξοδο είμαι. Πες, θες να μου πεις. Ξέρω εγώ θα βοηθήσει. Έλα, πες τι έγινε, με ποιον Με όλους. Οικογένεια, αδέλφια, ξαδέλφια, φίλους. Δεν έμεινε κανένας. Με λίγα λόγια, με όλους. Τι έπαθες, σου σκάσε. Δεν έχεις ακούσει ότι άμα δεν λύσεις το ερωτικό σου δεν μπορείς να είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. Δεν το ακούσει και τον Φρόιτ. Δεν ξέρω, στο facebook το διάβασα. Ποια σε παράτησε? Καμία. Και γιατί μου το έπρεπε όλο αυτό με το ερωτικό. Τι θες να πεις. Ψάχνω να βρω μια απάντηση σε αυτό που μου συνέβη. Το γάμισες όλα. Ναι. Γιατί. αντιπαθείς. Ηρέμησε και σε βρε μάλακα, τι έπιασε τώρα και θες να τους κάνεις όλους καλύτερους. Δεν, ήθελα. Δεν θέλω πια. Δεν γίνονται καλύτεροι, είναι ατάλλατοι. Δεν πιστεύουν ότι οι ίδιοι ότι μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Είναι ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους. Και τώρα είσαι μόνος. Πολύ. Καλά να πάθεις. Αυτό μου λένε όλοι. Έβαλε ε, μυαλό. Και τι να κάνω. Να φύγω από τη χώρα. Όχι ρε, βάλε και εσύ λίγο νερό στο κρασί σου. Δεν άλλο και εσένα, βοήθησέ τους. Δεν θέλουν. Θέλουν να ξαφανιστώ Αυτό θέλουν. Δεν με αντέχουν. Καλά, εσύ έχεις πραγματικά πρόβλημα. Να σου πω, γαμάς. Να γαμίσω το Μάρτι. Ε, με έτσι πες ρε μαλάκα, γι' αυτό τα βλέπεις όλα μαύρα. Αυτό είναι όλο. Ναι. Ε, μάλλον. Κι άμα δεν είναι. Καλά γάμα και θα δεις. Θα γίνει όλα καλύτερα, θα τα βρεις με όλους. Δεν θέλω να τα βρω μαζί τους, θέλω να φύγω. Εντάξει, καλά φύγε. Τσαου.